Salut! Astăzi este despre a poziționa. Uite, dicționar este a așeza într-o anumită poziție. M-am așezat în poziția lângă Octavian Funaru, care a scris cartea Stă Curaj. Sunt la perfecționism. A scris cartea în 5 săptămâni. mi-a venit și curajul de până la urmă am făcut video ăsta. Uh, felicitări Octavian Funaru, uh, sunt mândră că te cunosc și că m-am poziționat lângă tine. Ceau!